Po co ci ten metal w twarzy? Wyglądasz jak krowa. Mu! Jakie ma włosy, popierdolona. Musi mieć coś z głową. Wygląda jak kurwa? Matka się pewnie wstydzi, że ma takie dziecko. Takich powinno się zamykać w Każdy ma swój rej, jak kuźniar. Hej, stop.